É o gato burro no beat. Não tem outro igual. 3, 2, 1, vai! É o gato burro no beat. Não tem outro igual. We'll be right back. É o gato burro no piti, não tem outro igual.